السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معاكم أخوكم طارق الجاسر وشكرا لفتح هذا الفيديو واللي تعودتوا بكل مرة أظهر لكم يظهر معي جهاز جديد اليوم إيش اللي جايب لكم؟ جايب لكم هاتف من الفئة المتوسطة إلى العليا طبعا هذا الهاتف ما تتجاوز قيمته 800 ريال سعر مناسب جداً بطاريته 5000 ملي امبير الكاميرا 64 ميجا بكسل خلونا نشوف هاتف من شركة تعتبر من أولى الشركات اللي أصدرت الهواتف ولها تاريخ قديم وعريق جدا في هذا المجال طبعا شركة موتورولا غنية عن التعريف وخلونا نبدأ نتكلم عن هاتف Moto G 30 وهذه علبته مع انها صغيرة بس اكيد جواتها شاحن طيب هاتف موتورولا طبعا او الحين صاروا يدلعون نفس الشركه hello Moto زي اللي تسمعونها hello Moto طيب بسم الله نفتحه زي ما تشوفون طلع اللون اللي عندي الاسود على لون وردي 20 واط USB Type-C يجي معاه cover هديه وهذه سماعات بمنفذ 3.5 mm ال 3.5 mm او منفذ السماعه jack وهنا اعتقد الميكروفون من الاسفل فيه منفذ مايكروفون speakers ومنفذ الشحن ونقل البيانات اللي هو ال USB Type-C من الجانب عندنا اربعه ازرار وبنعرف اعتقد انه في زر آه للتشغيل زر ورفع وخفض الصوت وزر الاختصارات وهذا شكل الهاتف من الخلف العدسات الرباعية للهاتف الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت ال RAM يجي 6 جيجا بايت آه، بالإضافة إلى الشاشة زي ما ذكرت لكم واسعة جدا عندنا فقط آه، كاميرا السيلفي من الأمام بوسط الشاشة أو بالوسط العلوي للشاشة نظام الاندرويد بداخل هذا الهاتف هو الاندرويد 11 على فكرة يقبل شريحتين SIM card وايضا يقبل اما شريحة SIM card nano SIM او آه، بطاقة SD card شبكنا على ال wireless يقبل او يدعم شبكات ال wireless 5 جيجا هرتز فشوف هنا واحكم بنفسك ونبدأ بتثبيت بصمة الأصبع وين تتوقعون بصمة الإصبع أو مكانها؟ في شعار ال Moto اللي بالخلف طبعا الواجهة واجهة مطورتها نفسها موتورولا والواجهة هذه فيها دائما تطبيق تشوفونه بحرف ال M او تطبيق Moto. تطبيق Moto هذا يحمل بداخله مواصفات ومميزات مثل الإيماءات باليدين الإيماءات بتحريك الجهاز على سبيل المثال لو نهزه كذا مرتين اشتغل الفلاش لو أهزه مرتين يشغل لي الكاميرا على طول زي ما تشوفون أعطينا لقطة من مواصفات الكاميرا في ال macro التقريب التصوير الليلي وهو اللي باخذ له لقطة الآن وبجربها معكم التصوير الليلي من كاميرا الجوال <laughs> شوفوا كيف ايش رايكم اتوقع ما احتاج اني اصور كذا واضح لكم كيف شكل التصوير الليلي الهاتف يدعم خدمات جوجل وفي تحسينات ايضا آه، واعطاء اداء عالي سواء في الصوتيات والمؤثرات في الكاميرا ايضا في اللعب والترفيه وهذه المميزات موجوده كلها في تطبيق موتو والمهم والأهم في هذا الهاتف بطاريته 5000 ملي امبير وهذه البطارية تكفينا تقريبا 48 ساعة وشحن الهاتف لمدة 20 دقيقة يعطينا استخدام 12 ساعة وهذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر لا تنسون ال share وال like والاشتراك وتشريفي بقناتي وأيضا بزيارتي على حسابي على تويتر وإن شاء الله انتظروني في مراجعات أخرى وفي أمان الله